No cześć, witamy Was w Paraguay Live'sie. Z tej strony Pana, jak zwykle Gosia i Zbyszek. Dzisiaj lecimy do Kaakupy, czyli do większego miasta wojewódzkiego, że tak powiem, żeby pokazać atmosferę e, przedświąteczną. Tak? Zobaczymy, bo sami jesteśmy ciekawi jak to wygląda, bo naprawdę no, u nas tu w bój mało widać świąt. Tak? Pogoda jest super, około 27 stopni sądzę teraz, niebo tak, zachmurzone ale super, bo przynajmniej nie parzy nas w główkę. Tak? Kosia ma więcej włosów, ja trochę mniej, także no, mnie niestety bardziej <clears throat> to przeszkadza. Dobra, to lecimy, zobaczymy co się będzie działo. Na razie trzymajcie się, hej. <laughs> I oczywiście, co nie może brakować? Terere. Terere z nami. <laughs> Dobra, lecimy. Cześć. Tutaj zobaczcie przy wjeździe do KAQP jest duży krzyż i coś w rodzaju choinki. O. No tutaj jeszcze lepiej ją widać. to tyle co w sklepie jest trochę o. W sumie tutaj dużo nie widać w KQP. Pewno wieczorem, bo widzicie o tu po lewej stronie coś tam jest. Parę flag powywieszanych. No i tu jesteśmy przy drodze wjazdowej do katedry Kakupe, jak widać tutaj z tyłu. Tutaj. Gosia pod choinką. Kakupe. To takie jest, powiedzmy sobie, z materiału, pewno oświetlone w nocy. O, z atmosfery świątecznej widzę nie za bardzo tu widać. Ruch codziennie i nie ma jakiejś wielkiej świątecznej atmosfery. mało widać. Jak widzicie atmosfera, no nie za bardzo, ale wracamy do Piriwewuj, bo po prostu nic nie widać tutaj z tej świątecznej atmosfery, ale było coś innego, także jest fajnie. Nie? <laughs> Dobra, trzymajcie się na razie. Witajcie już w domu i jak zwykle krótkie podsumowanie. Pojechaliśmy ekstra do KQP, aby pokazać Wam cudzysłowiu, piękno przedświąteczne, ale no niestety nic nie było. W Pirilebui też, że tak powiem, poza jedną małą choinką nic się nie dzieje. W Asuncion na pewno ze względów komercyjnych przede wszystkim jest na pewno dużo więcej. Ale tak atmosfery świątecznej się za bardzo nie wyczuwa. Słyszycie na przykład u nas cykady. Temperatura trochę zachmurzona, ale jest w granicach 28 stopni do śniegu nam daleko. I powiedzmy sobie, choinki jako takie w Paragwaju no nie są popularne, po pierwsze nie rosną, a po drugie mało kto ma w domu. Jeżeli już, to szopki się stawia. Tak? Dlatego są, pomimo że jest kraj katolicki, wygląda to troszkę inaczej. No ale szczerze mówiąc, hmm, przy takich temperaturach, w takim małym raju, trudno myśleć o śniegu i choince. Zawsze tak było, jak byłem w Polsce. Tutaj trochę się nastroje zmieniają. <laughs> Także tym optymistycznym akcentem życzę Wam wesołych, przyjemnych, przede wszystkim spokojnych świąt. Wszystkiego naj, naj, naj, najlepszego. I zobaczymy się na pewno po świętach, gdzie nakręcimy następne wideo. Trzymajcie się, jak zwykle, udostępniajcie kanał, podzielcie się i subskrybujcie, aby nie przegapić następnych wideo. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Hej!